nyola naye buli omu yabuukawo na kike kyekikyali ku mimwa gy'abannayuganda n'obweraliikirivu akokoko okusooka okukatereeza bwogamba nti buli munnayuganda ateekwa okulwala ku kirwadde kya covid clarifayi nga kwako tulyoke tutandike si wa uganda yekka buli asa omukka wansi w'enjuba buli asa omukka ngaekimubeezaawo kwe kussa hmm. E, e, osaanidde okulowooza nti ejja kuyingira kubanga etambulira mu mukka gwe tussa era yensonga lwaki buli azaalibwa bw'owangaalako ekiseera ekimala ojja kulwala senyiga neeno senyiga si kintu kirala kyonna covid senyiga kika kya senyiga etambulira mu mpewo n'olwekyo bwe ngamba nti buli omu kumpi ajja kugikwa ejja kumu ejja kumutuukako hmm. kituufu nga senyiga era buli obuli buli omu bwemutuukako ekyenjawulo njagala mukitegeere nti bulijjo obulwadde butuyingira obuwuka obuleeta obulwadde butuyingira bulijjo naye okuyingirwa obuwuka obuleeta obulwadde tekitegeeza nti ofuna obulwadde okufuna obulwadde n'olwala kiva mu nsonga ssatu enkulu zenjagala otegeere bulwadde bwa ngeri zonna okuba nti bukuyingidde mu mubiri n'olwala nsonga ssatu ekisooka akawuka akakuyingidde kalina bukambwe ki akawuka ne bwe oyingirwa obuwuka bungi naye nga si bukambwe tojja kujjamu obulwadde n'olwala naye bwe kaba akakambwe ennyo naye bwe wayingirwa akatono ennyo era ojjamu obulwadde so obukambwe bwakawuka mu lungereza kye bayita virulance virulensi yakawuka yensonga esooka esalawo oba onoolwala ekyokubiri obungi bwakawuka obukuyingidde era yensonga lwaki bwe tuba twogera ku zimasiki kyetugezaako okukola kwe kukendeeza nti no oli ne bwabanga assa omukka ogulimu obulwadde naye obukuyingira nti bubadde butono so obungi bw'obuuka obukuyingira ekyokusatu ekisalawo oba n'olwala oba toolwale obusobozi bw'omubiri gwo okulwana n'ekikuyingidde kyonna immunity eyomubiri so ebintu byona ebisatu byebitabagana nebivaamu okulwala oba obutalwala kati akawuka kano aka covid bangi nyo nakati kabayingidde naye tebalwadde kubanga kasanze nga balina obusobozi obukalwanyisa ne batalabika ne batafuna bulwadde bakalina mu mubiri naye omubiri gukasinzizza amaanyi n'okutegeera nti bakayina booti abategedde bagenze mu maaso ne bakola eja bulijjo oba oli awo oli afunyemu okukosebwa naye kutono nnyo neyeebuliramu amaanyi ali mugonvugonvumo oba afunyemu um, olusujjasujja naye ne lugenda nga takoseddwa nnyo kale ekyo kisinziira ku maanyi ag'omubiri okulwana n'ekirwadde sinziira ku bungi bw'obubuka obukuyingidde kisinziira ku bukambwe bw'obuwuka obukuyingidde era yensonga kati lwaki kigambibwa nti ekisinza okuleetawo ekizibu ekipya kati ekyeyongeredde ddala ke kawuka akavudde mu buyindi mm -hmm. kubanga akawuka kano bwe kakuyingira n'okalwanyisa nako mu kwetaasa kagenda ne keekyusa ne kakyusa bwe kalabika ne keekamafulaginga hmm. kati emmundu ze zibadde zikalwanyisa nga tezikyakategeera nti keeko ne keekyusaamu nga bwolaba um, uh, gundi uh, nawolovu Mm. na wolovu nga bwegenda ku muti neyekyusa nekikuzibwalira mm. kumanya nti weeri mm. n'akawuka kamanya okwekyusa kati mu kwekyusa omwo kitegeeza nti n'obukambwe bugenda bukyuka busobola okukendeera oba busobola okweyongera kati akawuka kano akava ebuyindi kalabika sikulabika kategerekeka nti kalina obukambwe obusinga kali akasooka okujja kava echina e mm. kati waliwo ake e south africa waliwo akawa tunaaba n'akaffe aka uganda kebatanategeera kugamba bubeera bwekyusa ebbanga lyonna kale nno obuzibu kati obuliwo bwe bubanga bwakukolebwako tulina okutegeera ebintu ebyo kyogambye nti nali njogera ku ngeri kyabantu gye balwanamu gye beeyongera ah, okufuna amaanyi agalwanyisa obulwadde yensonga eyo gye njogeddeko enkulu ennyo ey'okuba nti kali kuyingira era ne vaccine okugemebwa kyekugenderedde kukwongera amaanyi agalwana so amaanyi ag'omubiri agalwana aga, gongerwa mu mirundi ebiri ekisooka oba nga sinagenda nekukwongerwamu ozaalibwa nago gagenda gakendeera emyaka gwe yeeyongera gagenda gakukendeerako era yensonga lwaki ab'emyaka egyeyongeddeyo bw'ova mu ataano okweyongera eyo engulu mm. eyo olina okwekuuma okusinga abato kubanga amaanyi go gali ge wazaalibwa nago agalwana gaba gakendedde nolwekyo okwekuuma kwe weetaaga kusinga okwabalala kale naye okutwalira awamu bintu bibiri ebyongera amaanyi ekisooka byolya ne bikuzimbamu obusobozi obwo ekyokubiri okugemebwa okugemebwa kyekukola kukuteekamu era engeri E, e, e, yobuuka obulabika nga ketulwanyisa mm-hmm. kati kubanga bukuyingidde naye nga tebulina bulabe ngaakawuka kenyini naye ne busitula omubiri okukola ennyo okwerwanako kati ne buleeta amagye agalwana ekitegeeza nti akawuka kenyini bwekakuyingira kasange olurwedde nga weetegese mm -hmm. so ye, ye vaccine oba ebine ebirungo byetulina okulya nti bwe tubirya bizimba abasirikale abo abalwana kati ebirungo ebyo era nabyo byenagezaako okutegeeza abantu baffe nga tetunakomawo ku birungo kubanga ojja kubituwa buli muntu kati waali ateza amatu amanye nti nyinza kukola ki naye mu bingi abantu amagezi ge bawa n'abamu ne batandika okugawa bannaabwe kati abantu babitadde na mu ngeri ya kugireegerera afuna awo omuddo yagugatagatta n'omulala n'agamba munne nti kola bwoti kireese ekizibu kati abantu buli waali akwata muddo neyeeyoteza oba okwesitiiminga abamu nga bagamba nti okwesitiiminga kuno kwokoledde awaka n'oteeka omuddo gwo ebikabbo bye baba bamenye mu kabaket n'oteekamu amazzi kulungi nnyo abalala ne bagamba nti aa ah, ah, ate bwoba osobola okugenda mu zino steam bath ez'ekizungu kiyinza okukuyambako ate kasawo ne bavaayo nga bagamba nti aa ah, kawuka kali bwe kaba munda mu ggwe newosa omukka ogwoki ogwenkanawa tegusobola kutuuka wali kawuka kino kireese buli muntu okugwirana na buli kyasanze magezi kigoyinza okuwa eri abantu kati abali convinced nti okwenyikanga mu baketi mu muddo kyekigenda okubataasa okusooka njagala abantu baffe bategeere nti ekkubo lyonna erikutaasa ku bulwadde lirina okukozesebwa bulungi bw'olikozesa obubi ojja kufunamu obuzibu ne bweba emmere bw'olya nyingi n'ogiyitiriza era ojja kusula bubi nnyo so buli kintu kyonna ekyogerwako ekiyamba kiyina enkozesa yaakyo entuufu bwogikozesa nga kiyamba bwokikozesa obubi nga kivaamu obulabe kati uh, omukka oguva mu mazzi sitiimu nga tonatuuka ne ku mukka bw'obanga oyina obulwadde buno ekisooka weewale kunywa ebinyogoga ebiva mu furiigi lwaki ebiva mu furiigi ebinyogoga bikukola bubi lwakuba obunyogovu buyamba mu kukendeeza emisuwa omuyita omusaayi olaba bwoba oyina empewo omubiri gwekwata hmm. oba oliawo n'olaba ne ku lususu nga kuzzeeko olutiko olutiko olwo luva mu mubiri okwekwata bwe guti kati mubiri okwekwata n'emisiwo okukendeera kitegeeza nti entambuza и, и, и, и я amazzi agava mu mu mu mu bitundu ebyokussa mawugwe n'ebirala ne mu nyinda eno mu sinuses mu eh, eno throat emimiro n'amawugwe nti biba bikendeera so n'osanga nga oziira era yensonga lwaki n'abalina asima bw'oba oyine obulwadde bwa asima teweetaaga bunyogovu obunyogovu bwe bujja era ojja kuziyira so ebintu byonna byonna ebikwatagana n'okussa ekibiyamba kwongera okussa bulungi bugumu emisuwa nejeta e, bugumu mm. nelita emisuwa so bobango ina o embera yekirwadde kya senyiga nywe ebyokya kati bwengamba tunywe ebyokya nofumba amazi negesera nogayuwayo era <laughs> ate oba oyononye era gajja kukwokya mm. <laughs> ofuna obuzibu mm. naye olitasobola gamba nti aa ah, choko eh, eh, to temukozesa byokya kubanga eh, bijja kukwokya mm. emimiro nedda so bwe ŋgamba ntikozesa ebyokya oba kyayayokya oba mazi agookya oba ekyokunywa supu wayokya era omunywa nga abuguma abuguma naye nga era si oyo anakuleetera amabwa so n'okwoteza gwe mugaso jeguva nti omukka guno ate omukka sikugamba nti oli kusepikyo bwomala okufumba amazzi n'ogateeka kabawulo oba mukabenseni nga omukka guvaamu n'okutamako neweebika siraba ngeri ki nze nkikola bulijjo nikijja kukwokya <laughs> teri kyo ekikwokya ojja kutuuyana oja naye nga stiamu eno ejja kuleetera emisiwa gyogite era osse bulungi neddagala bwoba olina eddagala lyokozesa lyanguwe okutuuka mu bitundu bye lyetaagisibwamu era n'ebiteekebwa mu mazzi ago oluusi byoyogerako obuyambi bwokka bwe bubeera nabyo kwe kubaamu ebirungo ebiyamba mu kuta emisiwo egyo nga kalituusi hmm. kalituusi erimu eyo eh, eh, eh, erimu eddagala eryo erikozesebwa ne mu vikisi ne mukimu mumalagala ag'ekizungu naye ngaekigendererwa kyalyo era kwe kuyamba mu kugaziya emisiwa e, e, e, omusaayi gutambule bulungi osobole okubanga uh, ossa bulungi n'olwekyo okwoteza nze nkiwagira bwe kikozesebwa bulungi tekiina mutawaana gwonna mpulira aba minister of health baniisimanyi uh, waliwo abantu aboogera ebintu uh, ebiri mu bitabo naye nga tebiyamba abantu nze nagambye nze nkikozesa nze nk'omuntu era amanyi nti kikola bulungi nnyo bw'oba oyagala kuwuliriza abagamba nti kibi kireke ate ofuneyo ekirala ekyabwe kye bakugamba so eyo yensonga y'okwoteza eki ekirala ekisobola okuyamba abantu nga tonava ku kyakwoteza okwotezanga kyo si yebadde ensonga mm. enkulu mm. naye abantu ebirungo bye batandise okweyoteza mm. obadde oyogera n'omenyayo ku kalitunsi negamba mm. otyo oyinza obamenyerayo nga bina gwenga omusawo omutendeke oba omukugu byomanyi nti ebyo bya bulamu omuntu aleme kugwa ku buli kyasanze yasuula ebusuuzi mu sepiki eh, kati uh, obumu obumu uh, n'ebikoola by'emiyembe biyamba waliwo obukoola obutono um, obukozesebwa ne mu kyayi kisubi aasi kisubi waliwo obukoola obutono babuyita ki mujaja aasi mujaja erinnya erinnya butono nnyo bulina obutabi butono nyoanaba butegedde bwanatwana eh. okumanya nakuwanaotunaye eh. ekikulu nze kyeŋŋamba mm. ne bwatemuli kikoola kyonna ekikulu kufuna bugumu lyekikulu bugumu ekyo kyabantu kyebalina okutegeera nolwekyo totawana nnyo nokunonya kino nakino nakino <laughs> abantu kati betika emiddo bagitambuliza ah, ah, ku bugaali ah, bagiseera e, ekikulu enimu ebadde egula esingi bibiri kati ya nkumi ssatu enimu yo nkulu nnyo enimu hmm. eyamba hmm. era yensonga lwaki e, ndowooza ebeeyi yayo erinnye kale ekirala ekiyamba locally mukulongo mukuyamba mukuwona obulago ne nokuba nga ah, okukolola nokusa nokusobobya okukendeera kwekweyambisa omunyo okunaaza ku bulago eh, simanyi mu luganda kiyita ki <laughs> ah, katugire tutambulira olanga <laughs> ekigambo nkyakinoonyamu awo hmm. kati ekyo nakyo kiyamba era uh, ne bwobanga ne mu nyindo ozibikidde oba mulimu engeri gyamabwa osobola okukozesa akapamba nakonoolongoosa mu bulungi ebyo byebimu ku bintu ebiyamba omuntu owa bulijjo kubanga jjukira ensonga lwaki ebintu bino mbyogera era njagala abantu baffe babitegeere lwakuba tetulina wano sisitimu ejanja erabirira obulamu bw'abantu buli omu kumpi kwerwanako ng'omuntu singa tulina sisitimu e, erabirira obulamu wano ngenda nembuuza omuntu gwe prosi e, nga bwolina enamba e, ya nira ndowooza olina enamba bakuwandiisa olina hmm, national identity hmm. olina enamba mu ddwaliro eyo e, gyogamba gyolwala bwofuna akisidenti ngaoli mwaluwa nobagamba nti nze nze ono basobola okugenda mu kompyuta balabe ebikufaako mm-hmm. <laughs> teri munauganda amanyiddwa ekitongole ekyobulamu ogenda waliye nebagamba leeta akatabo omuntu yegulira akatabo naja nako nebateekamu obuwandiiko biki teri tasobola bwagenda walala batandika ku biralabwe kale tetulina health system ekiyitibwa system erabirira abantu ey'obulamu teriiwo mu uganda tetugiina na sente zetufulumya mu, mu, mu byobulamu ennyingi zigenda nezononebwa kubanga teri system erabirira omuntu mu mawanga agalina health care system oli buli lwazaalibwa ate nga buli omu azaalirwa mu ddwaliro bakugulirawo fayiro hmm. in fact baba bagiggulawo nga tonazaalibwa ng'ajja kukebeza olubuto hmm. batandika kulabirira olubuto kujjako nti bwozaalibwa bakuwa erinnya <laughs> naye nga ebinakuyamba obisangawo kati baba bategeera wafuna buzibu ki ngaokyali mu lubuto wafuna bizibu ki mu kuzaalibwa mu mwezi ogusooka wakula otya myezi mukaaga wafunamu kubanga olina okugenda mu ddwaliro wakukebere bulijjo bakuteeke ku munzaani balabe oba weeyongera weyite bulungi balabe oba okula bulungi mu kweyongera sayizi balabe e- e- e- ebintu byonna byolina okukolakuwulira eh, kulaba biki byonna nga biri ku fayiro omwaka ogusooka waguyitamu otya myaka etaano wagimala otya kale ne bwobanga wakula olina emyaka nkaaga oba ne record eraga yonna yonna gye wayita mu bulamu bwo nebikubaddeko nebyokozesezza kugamba yeye health care system kati eyo abagikozesa bayamba nnyo okulabirira buli omu okulaba nti talwala omulimu gwa healthcare system sikujjanjaba kukulabirira kulaba nti tolwala era yensonga lwaki baba balina okugoberera bamanye nti omwana wamugemye yafuna e, e, okugemebwa kwonna biri ku fayiro bwe balengera ku fayiro nga tebinabeerawo bajja kukugoba kukugoberera yonna gyoli bakunoonye balabe nti omwana agemebwa lwaki bateekamu amaanyi ago kubanga bwaba tagemeddwa eggwanga lijja kufulumya sente nyingi ng'alwadde kati bwe bakola ne bamugemba ne batangira obulwadde nga e, e, e, eggwanga lifulumya sente ntono bw'oweza emyaka ng'abakyala ng'olina kati ku mabeere gazze basigala nga bagakebera buli bbanga balabe ntegaliimu bulwadde era ng'oli ku rikod bakumaddyo okugakebera ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, bakola mammographs bakola ki naye ffe ogenda kumanya nti olina kansa yebbeere ngaoli mu stage four <laughs> nga tewa kyali kikolebwa n'ebirala byonna so wano tetulina health care system yensonga lwaki bino byenjogerako mbiwa omuntu owa bulijjo gy'ali eka alabe engeri ki gye yeerwanako ng'omuntu singa omusawo ng'omuntu mu mbeera ye gyawangaliramu akozesa ki okwerwanako asobole okubeerawo oyogedde ku nsonga olesa ekyokulabirako kya kansa nti bagenda okukebera ngaoli mu stage fo naye mu bibuuzo bingi ebibadde bijjamwe muli eh, andrew kagwa wensanji oyatute n'obudde n'akuba essimu misana ng'agamba nti ekizibu kati abantu kye balina agenda n'afuna obubonero obubonero obusobola okulabula ku kirwadde kya covid-19 era bwe bubonero obubadde bulabula ne ku ndwadde ezibaddewo nga mhm. covid tanajja mhm. omuntu ow'engeri ngaeyo bw'agenda mu ddwaliro nga bamugaolinamu kusenyiga nga bagira bamuwa ku ddagala eryo bwe yeeyongerero aga ntukebere ku malaeriyo oba typhoid bwaosanga nga ne malaeriyo oba abaddeko on top of covid nga bajjanjaba malaria kati agenda okulemerera bagambe nti mumwongereyo ngekintu kumpi kisajjuse nekiggwayo naye mu byonna ekibadde ngaekibuzo kye omuntu ayinza kwawula atya nti a ah, ku kino kyempulira kati sijja kusooka mu bino na bino kaŋŋende butereevu wano ekituufu ekikakasa kyokka nti olina covid oba si covid kugikebera nosanga oli positive kyekyokka ekisobola okwawula mu bukakafu nti oyina oba tokola ki oba tolina n'olwekyo ekyandibadde kituufu kwe kukebera buli omu ayina sayini ngeza seniga okakase oba ayina oba tayina naye kubanga wano n'okukebera tekuliiwo bwe buzibu bwenaye ababuzi n'obusobozi bwakwo bwe batono kuba okukebera tuli mitwalo abiri nga mwena n'ekitundu ejaki okukebera covid ese kati emitwalo abiri mu ena okukeberwa bukeberwa ate nebwokukebera leero nga tolina ngaenkya osobola kubeera nayo tekisoboka bino byebintu ebyandibadde bikolebwako gavumenti naye era yensonga kati mumawanga amalala waliwo test gye bakukolako n'otegeererawo e, e, E, e, nga bwe bakebera malaria ne bagamba nti olina malaria oba toyina mm. waliwo ne test eya covid gye bayita antigen test eyo kati mumawanga amalala mbaddeko um, ewabwere eyo ennaku zino buli famasy babeera nabwo oyitawo buyisi ne bakukebera era bakeberera bwereere eri famasy kantu katono nyo mudakiika taano nategeera nti oyina toyina naye kwegamba eyo test oluusi ekola ensobi esobola okugamba nti toyina ate oluusi ngaoyina naye misiteeka eyo eba ntono so eyamba nnyo simanyi lwaki oba ministry of health yagaana abasuumuzi sisinategeera kubanga abantu bandibadde famasi zandibadde zazireeta abantu basobole okwekebeza mangu eyo eri chipu nnyo nebwebandigitaddeko sente yandibadde ngeri eh, kubanga teyeetaaga byuma infact kati ebweru osobola n'okugula akakiti newekeberereka newekeberereka buli lwowulira nga nagundi newekeberereka ndoza kyandiyambye singa abantu baffe bafuna obuntu obwo naye okugjako okukebera ndowooza kikulu nnyo mu mbeera gye tulimu bwewulira ng'oyinamu ebintu bino musujja mutwe bagukuluma bwowulira nga uh, um, testiyo uh, uh, okuwulira nga byolya tobite kyolya towulira nti olina kyolya eh, testi mukamwa mm. nga nfu mm. nga towulira buwoomi oba kukawa okuli mukintu kyotadde mukama nga losing the test bwofuna uh, okukalakatwa kumimirookukala emimiro nojjamu okutandika okukolola n'okufuna obuzibu mu kussa ebintu ebyo bwobifuna bwobityo weyawule ku balala ne bwobanga Eh, tomanyi oba oyina oba toyina naye weyawule ku balala osobola kubanga oyina weetwale ngaayina era um, otandike kukola bino ebintu byonna byetubadde tujja tubawabula okukola dokita bwe tukomawo tugenda kutunula wano si ku lwa covid yekka naye kati oli ku kampeni ya muntu ye yennyini okuzimba omubiri gwe gusobole okulwanyisa endwadde kuba tukirabye nga kyekimu ku biyinza okuyamba biki omuntu byayinza okukola to boost immunity bwe tukomawo awo we tujja okutandikira kiza besije osomesa ah, uh, ku nsonga za kirwadde kya covid-19 kiki ekiyinza okukolebwa we tutuuse ne we tulaga oyinza kwetangira otya so nga ate ani atakoze buvunanyizibwabwe n'embeera eyinza kutereera etya ku njuyi zombi we tugendedde mu kuwumula mu dokita nga nkubuuza ku omuntu by'ayinza okukozesa okuyamba okuzimba omubiri gwe era bwe tuva otujja kutunulako nakubiki ngaobukulembeze gavumenti byerina okukola oba magezi ki gewaali wadde ku nsonga eyo naye bangi wano wadde baweereza obubaka bagamba nti webale kujja kutusomesa oyo kisitu dani asinzidde mpalabula e galiraya greetings to prosevicent vinka okuva ekazwa manakasongola agamba let kano dr chizabesig throw light on how safe the government could obubaka bwe nga tebuweddeeyo kale ndowooza nja ku ruhando uh, the covid-19 lockdown so that people cannot suffer from social and psychological conditions kale kyekyo kyeŋŋambye nti tujja kutunula ku ngeri kimagezi kigwegoowa ku bigenda maaso mu ggwanga sooka onyanukula ekyo ate tunaakomawo eri abo obubaka uh, <coughs> webale prosi era n'abo bonna abatuuliriza era abasindika Eh, ebirowoozo byabwe mwena mbeebaza kati okuzimba omubiri gusobola okulwana obulungi waliwo ebintu bya mirundi mingi ebiyamba nja kusooka n'ebyo by'otolina nakyofulumya okubifuna naye nga bikulu nnyo hmm. ekisooka kukola exercise nti buli lunaku wakiri otambula uh, n'amagulu go n'otambula uh, kumala ngaeddakiika asatu ekitono ng'otambula exercise kyentegeeza mm. exercise mm. eyo yentono oli bwaba asobola kukola exercise e, esingawo kiki naye okutuula awamu mm. okuba nti toyina kyokola okeera n'otuula wali n'olya n'obeeraawo n'otuula n'ogenda mu motoka emotoka n'ekutuusa wali n'otuula mu ntebe n'ovaayo n'otuula waka oli ku tivi otudde e, bulabe so exercise kintu kikulu nnyo abantu abangi kyebatateekako ssira ate olaba abantu abasinza okufuna obuzibu n'ekirwadde kino bebo abalina kisayizi ekinene <laughs> oba mubusawo mu lungereza kyetusobola okuyita obesity nti olina amasavu mangi hmm. abo bwekutuukako egenda naawe so exercise yesooka ekyokubiri kwebaka otulo ne weebaka muli saawa abiri mu nnya hmm. waakiri weebaka essaawa munaana okwebaka bw'oba omuntu yeebase e, e, e, bwoba ngaokola nga kuva ku makya okola olowooza ota okola bino na bino mutwe gwe gutambula kiringa nibwolaba motoka etambula oba oyina ebiva mu kukola kw'omubiri hmm. ebirina okufuluma ebyonoona omubiri ebitekyetagisa mu mubiri entuuyo yeefuluma naye mumusaayi mu musaayi ne mu mubiri munda mubeeramu ebintu bwe biti ebireeta obulabe ku mubiri kati mukwebaka omubiri gukozesa ekiseera ekyo okunaaza omubiri n'okugjamu ebikyafu byonna n'obutwa obuvamu nga bwolaba omukka gwa motoka kati ebintu ebyo byonna ebibeera mu mubiri kyekiseera bwe bisobola okuva mu mubiri n'olwekyo buli lwewebaka ekitono ojja kuzukuka ng'ebintu ebyo bikyalimu ate oyongeremu ebirala kiringa era bwolaba mu matawuni amanene ekiro abakasasiro lwe bakola okuyonja ekibuga hmm. kati ekiro bwomala okukola nebiki byonna abarestaurant bati bandibadde ebintu byonna babifulumya nebateeka mu dustbin ku luguudo kati abakasasiro abantu nga bebase abakasasiro ne bajja byonna byonna ne babitwala nosanga kumakya nga bintu byonna biyonjo naye singa abantu bakola nebalekawo esaawa bbiri zokka kitegeeza nti abakasasiro tebujja kubamala okubiyonja te busange nga biri bikyalimu oyongeremu bwongezi nemibiri gyaffe bwe bityo mm. ekyokusatu lema kuteekamu ebireeta obutwa mu mubiri mu kunywa ne mu kulya byebitya nga omwenge omwenge omwenge omungi kubanga omwenge gwonna bwe tugunywa tukozesa uh, uh, uh, ekibumba okugukyusa neguva mu mwenge negufuuka ekirala ekisobola okufuluma mu musulo so ekibumba kyekirongoosa omwenge nekigujja kyekiringa akasengeja nekigujjamu mumubiri era yensonga lwaki abanywa omwenge mungi nnyo okumala ebbanga ddene mm. bakomekereza nga balina kansa yakibumbaso kyengamba nti bwoba onywa mungi buli lunaku kitegeeza nti ekibumba okiwadde omulimu gwe kitasobole era obutwobwo busigala mu mubiri mm. era ensonga lwaki olaba omuntu ng'ayina amaaso amamyufu nnyo amaaso ago okumyuka gaba nga omusaayi gwekutte hmm. si mu maaso woka wabula mu maaso nti owalabika naye ne mu mubiri awalala wonna musaayi guba gwekwatakwata bwe gutyo kale ebyo byebimu ku byongera okukuleetera obuzibu bw'obanga onywa bbiya n'emmere yo oba onywamu mwenge mutono tekirina buzibu era omubiri gujja kulongoosa ekyo e, e, e kiveewo nesigala bwatyo taaba naye ayina obutwa bwaleeta mu mubiri obusobola okuleetera obulwadde kale ebyo nga mbitadde ebbali emmere gyokozesa nezimba abasirikale bali benayogeddeko abalwana n'emmere eyo eyina esinga e, e, e, obuku emmere eya bulijjo yonna nungi kuba nti olina amaanyi mu mubiri olya bulungi olina amaanyi mu mubiri hmm. naye ebirungo waliwo ebirungo ebizimba immunity ebizimba abasirikale abalwana kati ebyo mwemuli vitamins ze bayita vitamins vitamins zonna vitamins waliwo vitamin a waliwo vitamin b vitamin b naye erimu obutundu obuwera vitamin c vitamin d vitamin e vitamin k kale zino vitamin zizonna zetagisa mu kuzimba abasirikale bano abalwana nanyo nanyo vitamin c eyo yeva nannyo mu bibala waliwo n'ebirala byevamu naye mu bibala hmm. era ye ejjudde mu nniimu yensonga lwaki wagambye nti enniimu ebeeyi yaayo erinnya ennyo mu nniimu mulimu vitamin c w'amaanyi naye mu nniimu mulimu n'eddagala eddala ne mu bikuta lyenniimu hmm. era yensonga lwaki bwe tukugamba nti onywa enniimu sikukamula minimu nonywa mm. nonywa juisi yokka mm. wabula nebwomala okukamula n'ebikuta ne, byonna teeka mu mazzi oteekemu amazzi agookya mm. kati amazzi agookya gafumba ebikuta biri ne gajjamu eddagala ekkulu era eriyamba mu kuzimba um, e, e, abasirikale abo betwogerako so vitamin c kintu kikulu nnyo vitamin a eva mu nvandiirwa biki ebyo byonna biyamba mu kuzimba so mu emabega awo twafulumya ngeri ki gyosobola okubigatta okugatta ebikozesebwa nga bikozesebwa bya bulijjo naye nga byonna bwobigatta bino byonna ebirungo byengambye mwebiri mm. twagamba nti okozese enniimu mm. oteekemu katungulu kyumu mm -hmm. oteekemu tangawuzi mm. oteekemu ekitungulu ekinene ekya bulijjo hmm. ote bw'oba nga tolina buzibu uh, bwolubuto oteekemu ne bukamulali omumyufu waliwo n'emyufu zino ennene Mm. zebaita kayen ezo emyufu zezisingira ddala n'obulungi kati ebino byonna obikuba era noteekamu amazzi agookya uh, bwomala okubikuba noteekamu amazzi agookya nobireka nebiwola era noba ngaonywa buli lunaku ngaonywa ku makya ngaonywa kawungeezi so ebyo engeri gyobitabula ne muzirimmeka katungulu kimumeka biki biki nabyo twabibalaga bwogenda ku social media zaffe osobola okubiraba nga bwosaanidde okubitabula mu dakiika nga satu nnya ze tusigazaayo mbadde nsaba owe gavumenti yamagezi ki ekyalikoleddwa naddala mu mbeera katiekyo kyonsabye sijja kukikola kubanga gavumenti bwoba ku ludda luli oba muwabuzi wa ate tulina gavumenti nze okukkiriza okwange kungamba nti teri gavumenti tulina abawamba eggwanga era abalikozesa nga bwe baagala naye si kugamba nti bakolera ffe era kino nkyogera nga siinaamu kubuusabuusa kwonna nolwekyo singa baali ba yusi nembeera en retrand gyebaddemu ojjukira mwami museveni yagamba nti ekirwadde kino bwe kiba nga kikyali wano mu kutuusa omu mwezi ogw'omunaana tubabalalwa okuteekawo akalulu so ndowooza otegeera nti mu gavumenti balalu kubanga bakateekawo era benyini nga n'okweyongera ekirwadde kyeyongera bweyongezi naye ne basalawo ne bateeka so kitegeeza nti abatambuza eggwanga lino balalu era mwemwava ensonga zino zonna n'akalulu akennyini aka, aka general election aka, kano campaign ezatandika mu november nga tezinatandika uganda yali etuuse ku stage eyokuna e, obulwadde ngeri ki gye busaasaana mu bantu buyita mu mitendera ena ogwokuna gwe ogusembayo nga kati tekikya ojukira mukusooka twali tunonyana ali positive abadde nani eh, mm. kati contact tracing ezo zikola nga obulwadde okyasobola kubugoberera kati bwatupaalukako gwe bumala okupaaluuka buli wamu ebya contact tracing ebyo kati osuula bbali ebiba tebikyayiwaliwo so ekyo twakituukako n'okugenda mu kampeyini enene nga tetunagendayo twakituukako nga twakayita mu primary election eza nrm n'olwekyo okugamba nti ow'amagezi bano tegaliiyo kubanga ne bwogabawa tebajja kugakozesa ensonga lwaki nze essira eryange nditeeka ku bantu muntu sekinoomu weetaasa otya mu mbeera gye tutalina tutaasiza awamu kubanga eyo yembeera gye tulimu nti tetulina ekitutaasiza awamu ekitutegekera ffenna awamu kati buli omu waali yerwaneko yerwaneko <laughs> era obadde ogamba omuggalo teekawo okuggala okuggala lockdown mm. lockdown gavumenti singa tuli mu nsi era eziina pulaaning etegeera twandibadde kati tuli mu lockdown esinga gye tulina embeera y'obulwadde eri mu ggwanga yandibadde yeetaaga lockdown nga buli omu aliwako ewuwe nga tavaawo naye wano neno gyebagezekyebalabakolulyekyobagala kiwulira anti anti yensonga lwaki kubanga baggalawo nga tewali alabirira abantu so nakati kyebakoze nakyo si kituufu kubanga tewali alabirira kikireeta kubanga waliwo abeetaaga okujjamu tulina kansa institute eryemu hmm. mu mm. ggwanga eri mulago kati abakansa bali mu aluwa bakoleki abakansa bali eno busiya bakoleki nga balina okukima eddagala buli buli buli mwezi buli ki balina okujja wano so neeno lockdown entono gye bataddeko nayo bagijjewo kubanga tebalina kye basobola yandi bandi gitaddewo yandikoze nga balina enteekateeka eyamba abantu awamu okubanga bafuna eh, obuyambi ah, newankubadde eh, lockdown weeri naye weeru ebintu ndowooza bibadde bingi ekiseera kitono bwe tutyo bwe tulabise ekirabika essaawa zituweddeko weebale nnyo kunkyaza prosine radio simba femmwe mweffe era bannange mwekuume mwambale masiki munaabe mu ngalo mukozese obutasemberagana ennyo era mugezeeko nga bwekisoboka mu mbeera enzibu era gye mmanyi okufuna ebikozesebwa mu kuzimba emibiri gyaffe tusobole okulwana n'ekirwadde oba oliawo nakyo tujja kukiwangula ate bwewabaawo ne vaccine eh, okugemebwa mugemebwe kubanga eh, eryo lyekkubo lyetujja kwetaasaamu fenna onebazizza wamu ne radio simba naye nange siyinza kulema kukwebaza olwokukkiriza invitation yaffe nojja nosomesa eggwanga lutindo bwetyo bwe lutambudde tunaddiŋŋana nate akuuma takuumira mpe